Bon dia a totes i a tots. Eh, soc Adrián Juste, portaveu de Totes amb Burjassot, i en aquest vídeo vaig a intentar explicar breument el que va passar al plenari extraordinari del 12 eh, de març. Tot comença quan eh, el divendres 9 de març, a les 2 i mitja, ja quasi tancant l'Ajuntament, l'equip de govern convoca un plenari extraordinari per al dilluns eh, 12 de març a primera hora de, de la matinada. Què és el que es proposa en aquest plenari? Una reducció del 4,58% en el cas de les regidories de l'equip de govern i un 9,5%, és a dir, quasi el doble, per a, eh, la, per a tota l'oposició. Eh, per què? Perquè a, a primers d'anys, eh, no sabem exactament quina data, arriba un informe del Ministeri d'Hisenda en el que diu que l'alcalde ha estat cobrant durant uns quants anys, des de que, o des de que és alcalde, eh, un sou per damunt del límit legal establit. Aleshores, què és el que té que fer? Per una banda, eh, retornar, en principi, tot el que ha cobrat de més i, per altra banda, regularitzar eh, el seu salari reduint-lo un 4,58%. Eh, eh, aleshores, des de tot és emborxassot, què és el que plantegem veient això? Per una banda, que el plenari té que suspendre perquè eh, s'ha convocat eh, només amb un cap de setmana per a veure tota la documentació, per a prendre decisions sin saber què ha passat, per què de sobte tot això, per què no se'ns ha informat, amb documentació que falta, perquè falten informes, per saber eh, per què s'ha aprovat això, eh, si, se, si se suposa que és, eh, que és il·legal, no? I per altra banda, en quant a la reducció salarial, estem d'acord, sí, diguem que sí a les reduccions, però que la reducció salarial eh, siga, per una banda, equitativa per a tots els càrrecs polítics, és a dir, un una reducció en un percentatge similar, però que aquest percentatge siga del 10%. Nosaltres ja vam intentar fa dos anys aproximadament arribar a un acord per a una reducció salarial en torn al 10% i no va haver forma. Aleshores, la nostra intenció era aprofitar que es traia de nou aquest tema per a demanar aquesta reducció eh, salarial. Arriba el dilluns, el plenari se, se retrasa perquè finalment, com tota l'oposició, fem pressió i es convoca una junta de portaveus. En aquesta junta de portaveus, cada grup polític es posa el seu parer i la seva proposta per arribar a un consens. Totes amb mucha sort eh, deiem això, el que hem dit, a més, eh, aprofito per a recordar que totes eh, dona una bona part del, del salari del, del regidor per a finalitats socials, però sí que volem una reducció equitativa del 2% per a tots els cares polítics i, per altra banda, eh, el que he dit de, de que volem més informació sobre el que ha passat. Aleshores, eh, s'arriba a uns quants acords en aquesta junta de portaveus. Per una banda, s'arriba a l'acord de que hi ha que demanar més informació, de que falta documentació per a saber què ha passat. Per altra banda, se continua amb el plenari, una qüestió amb la qual no estaven d'acord, i es proposa una reducció equitativa per a tots els carrers polítics, però del 4,58% per a totes i tots. Com nosaltres no estàvem d'acord amb això, no s'arriba a un acord pel nostre vot en contra i es manté la proposta original, no? és a dir, llevar un 4,58% per a l'equip de govern i un 9,5% per a l'oposició. Comença el plenari i com en la comissió d'Hisenda vam demanar tota aquesta documentació que faltava, tota l'oposició, intervenció, que és el departament encarregat de fiscalitzar i controlar bona part de, de l'Ajuntament, trau eh, nous informes que diuen que l'aprovació de les retribucions econòmiques al principi de la legislatura no estaven degudament fiscalitzades. Aleshores, comença el plenari i a més informació es eh, fa una pausa per a fer una nova junta de portaveus. I ahir sí, s'arriba al consens de suspendre el plenari per a tindre temps dos o tres dies per revisar tota aquesta documentació, prendre noves decisions, eh, veure, què, veure què podem fer i ja celebrar de nou en aquesta setmana un nou plenari i arribar a un nou consens. Això és tot el que sabem de moment, no tenim nova informació, encara no ens arriba la documentació, aquesta és la postura de tot és Butxassot i així és com l'hem viscut i si teniu algun dubte, alguna pregunta, deixeu-ho en la caixa de comentaris i res, eh, ens veiem al pròxim vídeo.